Yeah, yeah. Coolers, soy Trincao, estoy con mucha devoción de empezar, es mi primer día aquí y vamos, a Barça.